Всем привет, меня зовут Тоби Маршалл, и в данном ролике я вам расскажу, почему же меня так долго не было на ютубе и моя новая тематика. Погнали! И группа ВКонтакте, там будут публиковаться анонсы новых роликов и вся нужная информация, ссылка в описании. Так, начнем по порядку. Меня не было на ютубе более двух месяцев. Конечно, простите меня, кто ждал новые ролики, но на тот момент я забил на канал. Мне сбилось расписание роликов, не было интереса. Но сейчас ролики будут выходить три раза в неделю. Что же я буду снимать? А сейчас я вам и расскажу. Теперь я буду снимать э, 1.6 и сам. Иногда буду стримить, когда наберу достаточное количество подписчиков. В CS 1.6 я собираюсь открыть собственный сервер. Или же играть на серверах моих друзей. Буду снимать обзоры на разные сервера, такие как Детраны, паблики, Джайла и зомби сервера. А в сампе я буду сливать вам разные сборки, модификации и паки оружия. И буду вещать это вам в своих роликах. Будет весело, подписывайся на мой канал и не пропускай новых роликов. До новых встреч, подписчик.